Reverse, reverse guys. Kan tak ada. Kena scan. Ha, tengok tak nampak tu oh, dari atas ni. Mana, mana? Tak ada. Eh, tak ada ke? Hey, adik. guys, Assalamualaikum. Seperti yang korang nampak depan aku ni, ha, kita ada Blackpink Oreo. Okay, ada tiga variation. Uh, paket biru, paket hitam dan juga pink paket biru tu original lah rasa vanilla yang paket hitam ni krim dia strawberry yang untuk yang warna pink ni krim dia dark chocolate saya mula aku pergi Aeon ada yang warna biru ni je itu pun tinggal dua je aku hintai-hintai lah setiap orang kata kita kena hintai lah nak tengok kod-kodnya aku dah save dah budak-budak tiktok bagi kodnya Okay, tapi sebabkan kat Aeon tu ada dua je So aku memang, aku tengok hintai ada dua Rose, Rose, okay So aku ambil satu je lah Okay aku pergi Lotus pula Kat Lotus banyak eh Memang banyak Semua ni ada Warna ni Cuma ni warna pink ni Kau tak boleh nampak PC dia Mungkin sebab dia punya paket ni memang Dari luar dah jernih So senang nak nampak Tapi aku tengok orang lain Belik-belik je kat warna pink So bermula lah pencarian aku <laughs> Dekat warna hitam tu Belik-belik jumpa 07 Belik-belik jumpa 07 07 siapa? Jenny kan? Dua kali tau. Lepas tu balik lagi nombor sepuluh sepuluh all members kan. Aku nak cari Lisa. Cari-cari aku, aku macam eh dah tawakal dah. Confident. sembilan, Padahal kau sembilan bukan Lisa. Ya Allah dah balik dah beli baru aku teringat. Mula aku ingat kalau boleh nampak tu aku nak kumpul lah empat-empat kan. Tapi dah tak kat pink ni pun tak ada nampak. So aku beli je lah set Setiap satu flavor ni satu untuk kita rasa pisin tu bukan pernah sangat pun tapi tak tahulah kita surprise lain ni kan sekali ni pun rose mampus beli kat Aeon harga asal dia RM7 tapi ada discount dia adalah RM5.98 discount RM1.2 kat Lotus ni mahal sikit dia RM8.99 satu ni ha, ah, okay, tu je harga dia aku dah tenterakan ok apa mau masa marilah kita unboxing guys biru dulu original okay. Bismillah. Cik, padahal dah tahu dah. Ini memang nampak. Tak nampak kot. Nampak tulisan <laughs> besar-besar rose. Tang tang. Dada deng dada deng ambil kau. Jahat nak. Dada deng deng deng. Ah, nampak. Dah nampak ada rose. Ini dia. Dada deng. Okey. So kalau kuasa sembilan lain lah. Gambar lain aku dapat. Okay, Kita letak tepi dulu. Terusnya kita akan buka yang warna hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku ambil kod 09. Bidan je Lisa 09. Padahal Lisa 08. Hey. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Dadadadang. 09. Rose lagi. Dadadadang. Kamu sama? Apa yang lainnya? Ah, dia, uh, punya apa? Posing je lain sikit guys adakah yang ini e pun kita dapat orang yang sama Sama-sama kita kan Jajajan Ini memang tak nampak langsung eh. Aku jenuh aku macam Dia scam aku Sebab aku tengok orang lain elok je Koyak Buruk gila lah koyak weh yes. Satu kat same time tu ha, Ni elok sikit Bismillah Bismillahirrahmanirrahim tu Bau kedai Jajajan ha, Ini elok rawa Aku ya. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Nervous, nervous guys. Kan tak ada. Kena scan. Ha, tengok tak nampak tu uh, dari atas ni. Mana, mana? Tak, eh, tak ada. Eh, adik. Eh, tak ada. Ada, ada kat bawah. Nombor 10. Semua members. <laughs> Pandai ada nyorok kat bawah. Baik aku ambil je kuasa tujuh tadi. Jenny tu. Pada aku tak kenal pun Tak apa je Okay marilah kita rasa eh. Ni lah hasilnya Dua ni aku nampak dah tau tak Eh nombor ni aku confident Lisa nombor. Okay Tengoklah kalau rajin nak beli lagi Tapi membazir Inilah dia kad yang aku dapat Inilah manusia-manusia yang aku dapat Okay marilah kita rasa yang original Nah tak payah rasa Biasa saja guys tak adalah cok Blackpink ke apa dalam ni Tak ada Bismillahirrahmanirrahim hmm, Sekejap, rasa rose Okay, next one. Marilah kita rasa yang rose kedua. Kod 09. Aku mana nak beli yang warna pink ni memang tak nampak kan. Aku mana nak beli perisa sama je. Mari kita rasa yang ni, strawberry. Okay. Kuat weh bau strawberry. Oh my god. Nampak tu. Feeling dia warna cream dia warna pink. Black pink. Okay, bismillah. Okay lah, not bad. Sedap lah juga. Original ni dah memang sedap. Tapi aku macam tak minat sangat rasa dia. Aku prefer yang original lagi daripada yang hitam ni strawberry. Okay, yang terakhir aku rasa yang warna pink ni dark coklat. Artinya ramai cakap ini sedap sekali tak tahulah. Kita rasa semua member, warna pink ni semua member ada. Apa orang suka lisam? Hmm, lebih kurang je muka semua. Okay, marilah kita rasa yang pink. Kita rasa Jenny, kita rasa Jisoo eh. Lisa dan Rose, eh. okay? Mari kita buka. Okay, lepas tu nak siapa nak makan Oreo banyak-banyak. Ada sign dia orang weh. Ni sign siapa aku tak tahu. Ni ada lah sign semua walaupun tak dapat gambar. Banyak weh tadi. Dah lah, Aku seorang je kat situ. Lepas tu orang lalu gelak eh, tengok aku menyuluh-nyuluh, membelik-belik. Okay, ni pink di luar, black di dalam. Tadi black di luar, pink di dalam. Nampak? Comel warna pink. Lepas tu kan, dia letak ni, chop ni Blackpink juga lah tapi banyak pula kan nak buat mold lain pula uh, banyak pula kos Bismillah Okay last memang rasa dark coklat tapi okey lah sedap lah. Tapi kau rasa macam mana pun? Yang original paling sedap juga. Tak tahulah orang lain. Ada biasa, biasa makan macam tu kan. Tapi sedap je semua ni sedap je. Aku tak ada minat sangat pun makan Oreo ni. Tapi konten kan kita belilah. Nak kata minat Blackpink pun tak. Tapi macam biasa dia kalau tak Blackpink BTS. Ha, lah, itu je fenomena. Jadi kita kena tak janganlah ketinggalan kan. Kita kena like join the hype. Okay. Buat apa Rose buat banyak ni. Gigi siapa beli banyak tu. Asyiklah lain-lain. Lainnya posingnya je lain. Aku nak cari Lisa. Adakah aku patut buat part tu? Tapi rajin pula kena makan benda ni. Calon koma pun nak tengok kan. Okay. Tu sajalah video aku kali ni. Janji ada konten kan. Korang dah beli ke belum? Korang dapat apa? Hmm. Okay, pada akulah yang ni. Ni, ni. Gitu, okay. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku selama ni. Yang setiap support pada aku jarang-jarang buat video. Apa pun, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Dan tolong subscribe, okay. Terima kasih. Dan see you guys di next video. Bye-bye. Rosie. Kalau orang Melayu cakap rose je. Okay, rose. Bye. Rose cakap bye-bye.